Baie welkom by ons Bybelskool reis by 2 Petrus. Geloof met 'n lyf aan. Geloof wat impak maak, geloof wat in 'n nie-Christelike wêreld met integriteit en met karakter gebeur, daardie karakter wat deur die Here gevorm word. Dis 'n mondvol, dit is 2 Petrus. Dit is die brief wat die apostels skrywe of ek vermoed dalk deur sy een disipel of sekretaris geskryf is kort na sy dood wat in ons hande beland het in die Nuwe Testament. Wat 'n kosbare skat. Nou as mens 1 Petrus en 2 Petrus langs mekaar sit, dan kom jy gou-gou agter veral as jy hom in Grieks lees dat die Grieks van 2 Petrus baie baie anderster is as 1 Petrus. Jou vroeë kerkvaders het dit ook agtergekom. Ons vermoede is maar dat ehm um, Petrus se een sekretaris dit neergepen het. Uh sy woorde met ander woorde. Ons weet in 1 Petrus 5 verwys Petrus ook na um na Silwanus en ons weet Silwanus was ook betrokke by die neerskryf van Paulus van sommige van Paulus se briewe soos 1 Tessalonisense. So dit sou nie vir ons vreemd gewees het dat mense skrywers in daardie tyd gebruik het om hulle gedagtes neer te skryf nie. En Petrus is besig, so gaan ons al gaande agterkom, om sy laaste geestelike wil en testament met gelowiges te deel. En na alle waarskynlikheid dan kort na sy dood of 'n paar jaar later dat hierdie brief in die vorm wat ons dit het, Petrus se laaste woorde dan neerpen en vir ons gee. Maar nou, dit begin hierdie aangrypende brief met sy 3 hoofstukke met 'n boeiende, boeiende inleiding. En in hierdie Bybelskoolreeks, so vier Bybelskole wat ons deur die Tweede Petrusbrief gaan wandel, wil ek jou uitnooi om saam met my letterlik um, deur die teks te stap. Dit is drie hoofstukke, maar dit is drie fris hoofstukke, tereg ook en dit vra 'n bietjie moeite en aandag. En dit is my werk om soos uh, as te ware 'n toergids deur die teks saam met jou te gaan, jou aandag op interessanthede, op belangrike dinge, op uh, groot teologiese beginsels, op uh, baie interessante maniere hoe Petrus praat te fokus en soms gaan ons bietjie langer stil staan by een teks en soms 'n bietjie korter. Mag dit 'n wonderlike reis wees. Mag die Here verheerlik word in hierdie Bybelskoolreeks. Mag hy al die eer kry. Mag sy Heilige Gees ons leermeester wees dit begin uh, die tweede Petersbrief as jy hom ter hand het en ek volg sommer die die um, ehm, 83 vertaling. Dit begin met die woorde van Simeon Petrus. Dis interessant. Dis net in Handelinge 15 dat hy een keer so aangespreek word. Uh, ons ken hom gewoonlik net as Simon, maar in die um, Griekse teks is hy Simeon Petrus, die oorspronklike naam. En hy word beskou as beskryf as 'n dienskneg en apostel van Jesus Christus. Nou Petrus het geen bekendstelling nodig in die vroeë kerk nie. Ek meen hy is die eerste van die apostels. Al is hulle almal gelyk, weet ons, dit is hy aan wie Jesus daar in Johannes 21 die opdrag gegee het om sy skape te laat wei en sy lammers op te pas. Dit is Petrus wat die segsman, die spreekbuis van die apostels was toe Jesus op aarde is en daarna die leier van die kerk in Jerusalem geword het. Ons weet ook by Paulus soos in 1 Korintiërs 9 dat Petrus ook sendingreise onderneem het. Paulus verwys hoe Petrus sy vrou saamgeneem het op sendingreise wat hom waarskynlik so ver as Korinte gebring het. En wanneer hy die eerste Petrusbrief skryf, is hy in Rome. Hy stuur groete, so lees ons, vanuit Babylon wat 'n skuilnaam is vir Rome. En ons weet ook vroeg in Handelinge 8 en swaan dat hy in Samaria se omgewing was, dat hy daar met die towenaars uh, eh, te doen gehad het. Ons weet toe hy um, Cornelius sy huis besoek het in Caesarea ensovoorts. So Petrus was net so volstoom sendeling soos die apostel Paulus. Maar een van die hoekpilare, so noem Paulus hom in Galasiërs 2, een van die drie oorspronklike leiers saam met Johannes en Jakobus die broer van die Here. Wat 'n legende, wat 'n man van die Here. Na alle waarskynlikheid uh, eh, sterf Petrus in die jaar 64 in die stad Rome. Ons weet dat die keiser Nero, wat in daardie tyd keiser is, uh dat hy 'n brutale vervolging teen Christene in die stad laat losbreek. Een van die ou kerkvaders vertel ons dat Nero blykbaar ongelukkig was met Rome dat hy die stad aan die brand gesteek het en die skuld vierkantig op Christene geplaas het. En ons vermoed so rondom die maande Julie tot Augustus, eh, ten minste in daardie tyd in die jaar 64 na Christus, word baie Christene vermoor, doodgemaak en na alle waarskynlikheid sneuwel Petrus en ook Paulus in daardie tyd in Rome. Want ons weet in 2 Timoteus 4 dat Paulus ook in Rome is en dat hy weet sy dood is voor die deur. In uh, buitebybelse uh, eh, apokriewe handelinge van Petrus het ons ook die bekende verhaal hoe Petrus uit Rome vlug kort uh, voor hierdie vervolgings omdat Christene vir hom sê dat uh, van die Romeinse generaals hom wil doodmaak. En dan so lui die verhaal loop hy vir Jesus raak, ehm um, net buite Rome en dan word die bekende Latijn die vraag wat ons allemaal ken in Latijn, quo vadis, vraag Jezus vir hom, waarheen gaan jy? En dan, um, as Petrus vraag dit vir Jezus, as hy vir Jezus buiten Rome raakloop, en dan sê Jezus vir Petrus, hy gaan Rome toe, om weer gekruisig te word. En dan draai Petrus om, dan stap hy terug in die stad. En die verhaal is dat hy ondersteboe gekruisig word in uh, Rome tot dusver dus die so ietsie 'n vinnige voelvlug oor die lewe van hierdie apostel nadat Jesus hemel toe gevaar het. En nou is ons by die tweede Petrusbrief se inhoud. Ek lees dat Petrus verwys in 1 in hoofstuk 1 uh eh, vers 1 na dat hy 'n dienaar is, het ons gesê, 'n apostel, maar hy skryf ook aan diegene wat ehm um, dieselfde geloof het as ons. Waarskynlik is sy lesers, die eerste lesers iewers in die Griekse wêreld. Die taal wat hy praat is tipiese Griekse taal wat populêr is wat die filosowe en almal gebruik. So Petrus praat in die taal van die mense uh die spesifieke soort Grieks wat hulle praat. En in vers 1 is daar 'n baie interessante opmerking wat ek net jou aandag wil opvestig. Petrus sê aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en verlosser Jesus Christus dieselfde geloof as ons ontvang het. Nou stop gou vir 'n oomblik. Uh Petrus praat van ons God en verlosser Jesus Christus. En dit het teoloë al laat kopkrap en ek het nou net weer bietjie in die Grieks ook gaan kyk. En in die Grieks, mense het een van twee opsies. Petrus sê of uh hy hy sê um dit is God, komma, en ons verlosser Jesus Christus. Of hy bedoel ons God en verlosser, naamlik Jesus Christus. Baie mense kies vir eersgenoemde opsie, maar die Grieks leen hom daartoe dat ons die tweede opsie kan kies en dan, hoekom is dit belangrik? Wel, dan is hier die een van die tekste in die Nieuwe Testament waar Jesus eksplisiet God genoem word. Dan lees ons die tekst aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en verlosser, komma, naamlik Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons het. Baie belangrik dus. Jesus is God. Dieselfde Jesus saam met wie Petrus jare deurgebring het op aarde. Dieselfde Jesus wat hy gesien het in uh, Markus 5 wat sy hand in die doderry kon sit en Jairus se dogtertjie lewendig maak. Dieselfde Jesus wat Petrus in Markus 4 vers 41 tot 44 uh, op die bootjie kon sien hoe hy die stormwinde stilmaak. Onthou jy? Toe hy vir die see gesê het bedaar. Dieselfde Jesus wat hy in Matteus 14 beleef het wat vir hom gesê het kom. Toe Petrus vir Jesus eintlik getoets of versoek het. As u u is, sê vir my ek moet op die water loop, het Petrus nog vir Jesus gesê. En toe sê Jesus kom. Dieselfde Jesus wat um, op die berg en ons sal dit nog sien want Petrus verwys daarna in Matteus 17 of Markus 9 of Lukas 9 van voorkoms verander het. Toe God uit die hemel gepraat het en gesê het: "Dis my geliefde kind." Daar dieselfde Jesus wat Petrus in Jerusalem gesien het toe hy gekruisig is. Wie hy verloon het daar in die huis van eh, in die voortuin van die hoëpriester die nacht toe Jesus gevang is. Daar diezelfde Jesus wat hy gesien het, wat uit die doodheid opgestaan het. Soos wat Lukas 24 vertel, toe Petrus beleid het, hy het vir Jesus gesien, toe hy opgestaan het. Dit is daar die Jesus, wie Petrus God noem. Gesprek afgehandel, Jesus is God. Dit is tot in ons dag, by groepen soos die Hoewa, Getuies en Soan, een groot vraag, maar is Jesus rechte God? gewis. En natuurlik het ons nie net die direkte titels nodig nie terloops. Mens moet ook kyk uh, in die Openbaring boek kantlyn opmerking oor hoe word Jesus aanbid? Word hy God genoem? Ja, hier. Ook in 1 Korint in Romeine 9. Maar Jesus word op dieselfde manier as God die Vader aanbid in Openbaring 5. Hy ontvang dieselfde eer as die Vader. So die gesprek vir die Nuwe Testament is duidelik hierdie God, hierdie groot almagtige God, Jesus is ook God, maar hy is ook sy eie persoon. Die Heilige Gees is ook God, maar hy is sy eie persoon. Dus kragtige opening. En sommer al reeds hier in vers 1 het ons 'n kanonskoot, 'n lekker groot dek van die tafel sodat ons sal weet wat wag op hierdie kosbare spyskaart. Christus wat God is. Dit is hy wat vir ons geloof gee. En nou kom Petrus en hy bid soos wat Paulus ook altyd doen in sy briewe. Vers 2: Mag daar genade en vrede in oorvloed wees deur kennis van God en ons Here Jesus. Kennis is vir Petrus baie belangrik. Ons gaan nou sien net so 'n paar verse verder dat ehm um, kennis in vers 5 baie belangrike komponent is. So ek sal terugkom dan na hierdie kennis toe nou-nou, want ons hierdie piramide van geestelike groei as te ware bespreek. Maar julle het kennis van God nodig en van die Here Jesus Christus. Kom ons sê dit net vir mekaar. Christendom is 'n godsdiens wat op lering berus. Ja, op openbaring natuurlik. Jy kan nie glo sonder dat die gees van die Here Christus aan jou openbaar nie. Ja. Maar daarna het jy kennis en kennis en kennis nodig. Dan bou geloof op kennis. Daarom dat onderrig so groot is in die Nuwe Testament. Daarom dat Paulus onderrig so uitlig en profesie as die bekendmaak van God se wil. Daarom dat die hele eerste Timoteusbrief gaan oor hoe Paulus Timoteus oproep om mense te onderrig en te leer sodat hulle die regte kennis en lewenswyse sal hê. En nou kom Petrus en hy sê julle het kennis nodig. Kyk nou net wat het ons al geleer. Ons geloof kom van Jesus af. Ons weet presies wie hy. Hy's God en ons het genade en vrede van hom. Goed. Eerste hekkie. Tweede hekkie. Die kanon van 'n vers 3 en verder. Petrus sê God se krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe, om reg te lewe. So God het reeds krag gegee. Hy het dit vir ons geskenk, die krag om reg te lewe. En daarom kan ons vers 4 die verderf ontvlug. So God het reeds iets gedoen. Wat het hy gedoen? Hy het vir ons alles gegee wat ons nodig het om reg te lewe. Petrus het geen twyfel daaroor nie dat 'n Christen nie 'n armsalige bedelaar is wat die heeltyd tekort kom nie wat die heeltyd te min het nie, wat die heeltyd te kort skiet nie, wat die heeltyd 'n flop is nie, wat die heeltyd struikel nie. Petrus sê, weet julle wat? As julle dit sê, verstaan julle nie vir God nie. Hoor vers 3. Sy krag in sy krag lê die geskenk. Alles is joune. 'n Christen het alles ontvang om te lewe en te dien. So jy sê dis vir jou moeilik om God te dien? dan moet jy hoor jy die krag alreeds ontvang om te dien. Dien krag. Miskien verstaan ons die krag verkeerd. Dalk is dit die probleem. Dalk soek ons Superman krag en dalk soek ons krag om om orkane um, los te laat breek en vuur te laat val en uh stormwinde te laat uitbreek, maar ons het die krag om te dien en vir God te lewe. Ons ken hom. En um nou kan ons die verderf ontvlug. Ons hoef nie so sondaars te lewe nie. Christen het nie hulle gesens om te sondig nie. Daar is nie iets soos 10 gratis sondes per dag wat vir Christen geallokeer word met komplimente van die hemel nie. Jy kan vlug, jy kan wegkom van sondige begeertes. Um, jy kan het, jy kan vir dit weghardloop. Onthou jy, Paulus sê in 1 Timotheus 6 vir Timotheus, jy, man van God, vlug van hierdie dinge al weg. En nou kan jy, God se krag stel jou in staat om altyd een tree voor sonde te wees. Ek het vir myself so begin sal ek in sonde moet nooit op dieselfde tyd op dieselfde plek wees nie, dan het ek moeilikheid. Maar die Here het vir my vinniger gemaak as die Heilige Gees as ek luister na hom, as die versoekings en vinniger as die kwaad. Ek kan van dit af weghardloop. En nou kan ek deel kry. Petrus sê nog iets. Sjoe. Hierdie ek het toe ek nou in my voorbereiding soms so na die Griekse teks sit en kyk want mens moet dit probeer ook lees. Toe besef ek, joh, hierdie is komplekse Grieks, dis so in mekaar ingebou. Maar Petrus sê hier iets wat ons nog 'n keer moet laat breek. Ons het nou al gehoor 1 Christus is God. Ek dink dis 'n baie belangrike leidraad om uh, iets nuuts te ontdek. Tweedens, ons het alles by God gekry. Derdens, ons kan van sonde af wegvlug maar ons kan ook deel kry aan God se natuur. Die Griekse woord wat Petrus gebruik is dat ons deel van God se karakter, van sy wese kan hê. Ek onthou in die kerk het ek groot geword en dalk jy ook met die tereg ook met die uitdrukking van ons menslike natuur, die goddelike natuur, sondige natuur. Maar die Nuwe Testament sê, Petrus sê, ons kry deel aan God se karakter. Jy moet bietjie stop. Hierdie is 'n kanonskoot. Ek en jy kry deel aan God se karakter. Um dit is wat God besig is om in ons lewens te doen om sy karakter in ons laat vorm aanneem. En die oomblik jy dit verstaan, um dan dan dan verstaan jy die tweede Petrusbrief. Want tweede Petrusbrief is om vir jou te sê hier's die standaard waarop jy moet lewe. Dis nie jou standaard nie. Dis nie aanhouings se standaard nie. Dis nie die standaard van middelmatigheid wat op baie plekke in godsdienst geld nie. Dis nie die standaard van ag nou ja, ons almal struikel maar dikwels en die ou wat sonder sonde is en daai dinge nie. Die standaard is God se standaard. En nou sê jy, hoe kan ek daar kom? Petrus sê, "Sjoe, lees vers 3. God het vir jou alles gegee om op sy standaard te kom." Wat? Hy het vir jou sy krag gegee om hom te dien en om te lewe tot sy eer. Jy het dit. Jy hoef dit nie te voel nie, jy het dit. Klaar gegee in die verlede, vorentoe gegee. En jy kan weghardloop van die sonde af, vers 4 en jy kan nou deel kry aan God se natuur. Hm. Net dit alleen laat my styer. Christus is God, uh, leer ek in vers 1 goddelike natuur van God wat in my aan die werk is leer ek in vers 3 dat ek God kan ken en dat ek kan wegvlug en dat ek um, dat ek God se natuur het. En nou nou kom Petrus en hy gee vir ons 'n geestelike groeigids. Vir my een van die mooiste dele in die hele Nuwe Testament, vers 5 tot 7. Vers 5 tot 7. Nou ek ek wil dit net eers in die begin so sê voordat ons net uh, ten slotte vandag na hierdie paar tekste kyk. Dit lyk soos 'n piramide. Petrus begin met die heel basiese proses en dan vat hy ons al hoër op in ons geestelike groeiprogram. Maar eh, eh, teen die einde sal ons sien al hierdie hierdie karaktereienskappe moet gelyktydig in ons lewens aan die aan die werk wees. Maar kom ons kyk, dan maak dit meer sin. Hy sê daarom vers 5 moet julle julle geloof verryk. Petrus sê, weet julle wat? Dis nie net goed genoeg om te sê glo nie jy moet jy kort in jou lewe die volgende jy kort morele integriteit jy kort morele deugsaamheid arete die Griekse woord is baie, baie, baie gewild in die Griekse wereld gewees van die filosofe. Dis iemand van karakter, iemand van inbors, soos my opa so gesê het. Iemand wat met integriteit lewe, iemand wie sê ja, ja is, iemand wat, soos wat hulle alleen is, soos hulle in die publiek, hulle het nie twee persoonlikhede nie, hulle is nie skynheilig nie, hulle is wie hulle is, voor God en voor mense. En hulle is al hoe meer dit. En dis wat Petrus sê, hy sê, as jy gloe, hier is die eerste groeiprogram vir jou. Hier is die eerste ding wat jy nou moet doen as jy 'n Christen is. Werk hard aan morele integriteit, aan morele voortreffelikheid. Wees ywerig. Fokus jou hele lewe om 'n lewe van karakter te hê in God se teenwoordigheid daarmee saam die volgende bousteen. So Petrus is besig om so geestelike bouprogramme, geestelike groeiprogramme as jy wil, 'n geestelike piramide. Dis dalk nie die regte woord nie, maar 'n geestelike groeikurwe vir ons te bou. Hy sê geloof is die fondament, geloof in Christus vul dit aan met ehm um, morele voortreffelikheid en vul dan hierdie voortreffelikheid aan met kennis hy gebruik 'n meer spesifieke woord as die algemene woord vir kennis in die Griekse wêreld. Hy sê jy het God kennis nodig. Dis nie genoeg om net moreel reg te lewe nie. Dis nie genoeg om net ywerig te wees nie. Um baie jong bekeerlinge is baie ywerig, maar die vraag is hoe hou jy dit vol? Hoe bly jy lewenslank met kennis? uh, in die groei van die Here. So jy kort hierdie ywer, hierdie deugdelikheid, dan vul jy dit die heeltyd aan. Soos wat ons nou doen met die Bybelskool. Ek vul my ywer vir die Here aan met kennis van die Here. En saam met hierdie kennis selfbeheersing. Doodgewone selfbeheersing om nee te sê. Wat ons nou-nou vir mekaar sê, man van God Timoteus vlug van sonde af weg persone van Christus, ons allemaal mans, vrouwens, kinders, oud en jong, vlug van sonde al weg. Leef selfbeheerst. Moe nie toegee aan jou drange, jou emoties, wat negatief is, wat sondig is nie. Saam met selfbeheersing, volharding. Paulus noem het ook baie keer, hypomone, is hierdie, self, is hierdie volharding wat maak dat jy stroom opgloe wanneer jy die enigste ou is wat aanhou glo. Wanneer almal die land uh afskryf, jy sê kom ons gaan maak 'n verskil. Wanneer almal by jou werk handdoek in gooi, jy sê kom ons tel die handdoek op en ons vat nog 'n ronde. Wanneer jy alleen is, almal alleen is, jy sê moenie bekommer nie, ek staan langs julle. Volharding, vasbyt, hoop, sou Paulus ook sê. Dis 'n volgende bousteen. So geloof, wat sit hier bo op geloof? Morele ywer, Wat sit jy daarbo? Wat bou jy daarbo? Geloofskennis. Wat bou jy daarbo op? Het ons gesien. Ehm um, volharding of selfbeheersing. Wat sit jy bo op selfbeheersing, volharding en dan 'n lewe van godsvrug. Theosebia. Godsvrug in Grieks beteken ek lewe sodat God sal sê jy leef mooi. God se goedkeuring, God se aanvaarding, God se applous vir my lewe. Here, U alleen lewe vir u. Ek lewe vir 'n gehoor van een. U moet tevrede wees dat ek vir u lewe. En dan vul jy dit aan met liefde vir medegelowiges. Philadelphia is die Griekse woord wat daar gebruik word. En dan vul jy Philadelphia aan met agape, liefde vir alle mense. Hier's die geestelike groeiprogram. Geloof en elke dag beywer jy om moreel voortreffelik te wees. En saam met dit sit jy die regte kennis en saam met die regte kennis kom um, die regte selfbeheersing en saam met die regte selfbeheersing volharding en God vreesendheid en liefde en liefde. So lyk like 'n goed geleefde Christelike lewe. Wat 'n brief. Wat 'n mondvol in ons eerste reis saam met die apostel. Wat het ons nie alles geleer nie. Kom ons kyk weer want dit is so diep en so groot en so mooi dat ek nie daardeur wil storm nie. So kom ons vat saam. Ek dink vir my in elk geval is die eerste groot les in vers 1 gewees dat Jesus genoem word ons God en ons verlosser. Hy verlos ons en hy is ons Here. Pragtig. Ek het 'n belydenis by Petrus gehoor. 'n Tweede ding wat vir my opgeval het, was in vers 3 dat die krag van God alles vir my geskenk het wat ek nodig het om te lewe en God te dien ek het dit reeds ontvang. En ek het reeds nog iets wat ek geleer het dat ek um, weg kan vlug van die verderf en sonde. En daarmee saam het ek geleer dat um, ek deel kan hê aan God se natuur. Ek is nie uitgelewer aan 'n menslike natuur nie. En nou het ek 'n geestelike groeiprogram gekry waarmee ek elke dag moet besig wees. Ek kan letterlik elke dag deur hierdie is dit sewe dinge kyk. Het ek um, gegroei in deugdelikheid? Het ek vandag moreel korrek opgetree? Het my kennis vandag in die Here toegeneem? Was ek selfbeheers? Het ek weggestap toe ouens lelik was? Het ek my mond gehou toe almal kwaad was? Het ek weggestap toe daar versoekings was? Het ek volhard toe almal opgehou het en negatief was? Het ek volhard op die Here se pad? Het ek God se karakter weerspieël met God se vrug? as ek lief vir ander mense, my medegelowiges? Wel, dan is Petrus se kragtige brief besig om grond te raak in jou lewe. Geloof van wat jou karakter verander. Geloof met 'n lyf aan, geloof wat karakter in jou lewe gee. Dit is wat Petrus wil hê jy en ek moet doen. Mag die Here ons help sodat hierdie kragtige brief in ons lewens neerslag vind. Kom ons bid. Dankie Here vir een vir hierdie wonderlike een brief in die Bybel. Dankie dat u vir Petrus opgerig het om dit vir ons te skryf. Dankie dat ons kan leer dat u God en Here is en ons verlosser, ons Here Jesus. Dankie dat ons u goddelike natuur deelagtig is, dat ons wegvlug van sonde en dat u besig is om ons karakter te vorm. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Thank you.